Неужели за год непонятно, что вы сосете хуй и еще больше отсосете дальше? Прицелу пизда. Осколок в автомат ебал, прикинь. Лимбита! Мне просто, блядь, сегодня днем перед ночью надо будет выспаться. Но ночью пиздец как паяет.